ეს საბჭო რომ ქოღნის საფრთხეებისთვის უშუალო საკითხებზე ვილაპარაკოთ. მე ვფიქრობ დღეს არავის ეჭვიარება, მიუხედავად იმისა, რომ ხაზგასმით ვამბობ, არავითარი პანიკის და რაიმე განსაკუთრებული ზომების მიღების საჭიროება არ არსებობს, რომელიც ვიზუალური იქნება, სახელმწიფოს რა თქმა უნდა ასეთ დროს უწევს განსაკუთრებულ რეჟიმში გადასვლა, განსაკუთრებით იმუწყებს, ვისაც საფრთხეებასთან რაიმე ტიპის შეხება აქვს, იმისათვის რომ უფრო მეტი პრევენციული ღონისძიებები იყოს გატარებული.